A dupla Ingrid e Giovanna existe desde 2013, mas só a partir de 2014 que elas competem é, como dupla oficialmente. A gente já sabia que o pódio ia ser uma coisa muito difícil, que talvez nem ia, né? A gente nem ia chegar lá. É, mas, tipo, eu fiquei um pouco triste pelo resultado, que eu acho que poderia ter sido melhor, mas eu também, tipo, não me massacrei por isso, porque é minha primeira Olimpíada e eu só tenho 17 anos, então eu comemoro muito isso, porque nem todo atleta chega até uma Olimpíada e eu consegui chegar lá. A Giovana, eu achei que foi boa, mas só que o, o salto que ela já estava errando há muito tempo atrás que pegou, né? Porque foi uma nota muito baixa e acabou desfavorecendo, assim, a, o sincronizado. eu caí curta. A gente ficou muito tempo parada lá em cima e quando eu fui lançar, não consegui. Jogar o quadril muito pra cima e fui rodando devagar, devagar, e quando eu abri, tava assim. O grupo de salto que mais ela tem dificuldade, ela precisa de uma plataforma de treinamento para fazer sua preparação. A gente viu canadenses, é, inglesas, a gente viu chinesas, todas as atletas de ponta, o salto que ela tem dificuldade, todas fazendo toda a preparação desse salto na plataforma 3 metros. E uma vez que o salto já está pronto ali na plataforma 3 metros, você tem total certeza que você vai ter sucesso. E nós não tivemos essa plataforma no último ano e meio. A gente brigou por coisas de treino e isso pode acontecer a qualquer momento, assim, desentender. Muita gente falou lá no Instagram que ah, elas não estavam nem olhando uma pra cara da outra, mas eu tenho a minha técnica e ela tem o técnico dela. E assim, na hora da competição, a gente só vai escutar o que o nosso técnico tem a dizer. Ingrid e Giovana tinham uma série para brigar pela medalha também, de igual para igual. A Ingrid não errou nenhum salto na dupla, a Ingrid acertou todos os saltos dela. Eles não saltam sozinhos, eu salto com eles. Se eles fracassarem, eu fracassei. Se eles conseguirem um bom resultado, também consigo um bom resultado. antes da competição, eu falei assim, olha só, Giovana, a gente sonhou aqui, a gente batalhou para estar tá aqui, então acho que agora, a partir desse momento, até, essa, até o final da competição, até o último salto, é como se a gente estivesse falando como se fôssemos melhores amigas como éramos antes. É normal que existam problemas, entendeu? É, é discordar de uma coisa aqui, outra coisa lá, mas é, friamente depois nós técnicos analisamos as coisas e, e chegamos a conclusões o que, que é melhor para os atletas. A dupla saltou, ficou em oitavo lugar. Tipo, as pessoas esquecem as coisas que a gente já fez, que a gente já conquistou por uma coisinha só entendeu? Eles acham que chegar numa Olimpíada e ganhar uma medalha é fácil. Não é. Chegar numa Olimpíada já não é fácil, ainda mais ganhar uma medalha. Aí a gente fala, ah, essa dupla não quer dar certo. Não ia dar certo, mas a gente ganhou medalha no PAN. É, a gente sempre ganhou as competições aqui no Brasil, então não tem como falar dupla não ia dar certo, porque deu certo, tanto que a gente chegou na Olimpíada. Não, não pretendemos continuar. Eu acho que as duas atletas é, chegaram a um momento em que, separadamente, elas têm muito mais a ganhar. Eu acho que essa parceria eh, rendeu bons frutos, mas eu acho que é o momento certo da separação.